Eu vos vou contar o conto de Paco Papán. Era unha vez un mozo que se chamaba Paco. Pasaba os días asubiando e non facía cousa con xeito nin do dereito. E un día a súa nai dixo Mañá vas a ir buscar traballo e non volverás a casa sen traer a paga. Xa. O día seguinte, era Luis e Paco foi pedir traballo a xastaría. E o xastre mandou unho coser. Coseu, coseu, coseu, até romper a agulla. E o xastre deulle unha moeda e botou unha fora. Paco colleu a moeda e guindou uno polo camiño abaixo. Cando chegou a casa, a súa nai preguntou, e a paga? Gañei unha moeda, pero botei na rodar e perdeuse. Paco, papá dixo o perro a noite. Unha moeda guardase no peito. O martes, Paco foi a casa duns labregos. A labrega mandou un E Regou, regou, regou, até que a auga lle chegou as orellas. A labrega deulle un pote de mel e botou no fora. Paco colleu o pote de mel e meteu no peto. Cando chegou a casa, súa nai preguntoulle e apagón, gañei un bote de mel e meteino no peto e o, o peto lambeu. Paco papá, berrou a nai, unha moeda gardase no peto, un bote de mel trevese na cabeza. O mércores Paco foi á taberna. O taberneiro mandouno fregar, fregou, fregou, fregou, ata non deixer o inteiro nin sucio nin limpo. O taberneiro deulle unha peza de mantiga e botou no forno. Paco puxo mantiga na cabeza e foi. Cando chegou a casa, súa nai preguntoulle Epa, eh, gañei unha, unha peza de manteiga. Puxena na cabeza e levou unha ao vento. Paco papán, un pote de mel levase na cabeza. A manteiga envolvese nun pano e traese a fresco. O xoves Paco foi unha granxa. A granxeira mandoulle cepillar, cepillar os cabalos. Cepillou, cepillou e cepillou ata deixalos fracos como pallas de cente. A granxeira deulle unha ducia de ovos e botou no forno. Paco atou os ovos un pano e foi nos abaneando para refrescalos. Cando chegou a casa, súa nai preguntou-lhe E a Paco, que unha ducia de ovos apenas con pan e viñeron pelexando polo camiño. Paco pa pan, a mantilla envolvese no pan. Os avos colócanse nunha cesta, con moito cuidado. O vendres Paco foi á carpintaría. O carpinteiro mandou unha cerrar. E cerrou e cerrou e cerrou te partir a mesa polo medio e medio. O carpinteiro deulle un gato e botou no forno. Paco puxou o gato nunha cesta e foi. Cando chegou a casa, a súa nai preguntoulle É paga? Gallei un gato e viña comigo na festa, pero desapareceu. Paco papá, pero a nai, estamos ovos colócanse nunha cesta. O gato, se, eh, o gato atase nunha corda e eh, traise detrás. O sábado Paco foi á padaría. A panadeira mandou un amasar, amasou, amasou, amasou ata que a masa levedou e reverteu a arqueza. A panadeira deulle un saco de farinha e botou unha fora. Paco atou o saco cunha corda e levou un arrastre. Cando chegou a casa, súa nai preguntoulle, e a pago, Gañei un saco de fariña, ateino cunha corda e os ratos relleron todo. Paco papán, berrou a nai. O gato, o gato atase unha corda, o saco de fabriña bótase ao lombo. O domingo ninguén lle daba traballo, e Paco chegou a casa do enterrador, na vila máis próxima. O enterrador, eh, o enterrador mandoulle cavar un buraco. Cavou, cavou, cavou, e se non se lle rompese a pa, seguiría, acabaría saindo polo outro lado do mundo. A ver como traballaba o enterrador, deulle un burro para que pudiese volver ao día seguinte. Pero Paco montou o burro no lomo e botou un andar. O enterrador tiña unha filla, que quedara muda dun susto. Os médicos non, focía, non podían facer nada. A única cura era que alguén a fixese rir. Ao ver a Paco cargando co en patas arriba, deulle tal ataque de risa que caeu de cu e empezou a falar con unha descosita. Entón o enterrador achegouse a Paco e dixo O camiño é longo e está cheo de perigos, queda connosco e así non perderás o burro. Dende aquela, Paco Papá tivo traballo da bomba e vivía feliz moitos anos, coa filla do enterrador. 对。